Goeiedag en baie welkom by Samesyn in Quarantyne. Ons gesels vandag so 'n bietjie oor familie wees en kerk wat eintlik gelyk is aan familie wees. En as ons daaroor praat dan los dit 'n verantwoordelikheid op elkeen van ons om te kyk hoe kan ons beter familie wees in die kerk setup. Nou as ek in Handelinge 20 lees hoe Paulus skryf vir een van die gemeentes en veral oor die ouens wat die opsig in die gemeente moet doen, die toesig in die gemeente. Dan sê hy vir hulle: "Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder hulle sorg gestel het. Soos wagters se kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Ek weet dat daarna my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring en hulle sal die kudde nie ontsien nie." En hy sê uit julle eie geleedere uit gaan daar wolwe kom wat mense uitmekaar probeer jaag. Ek wil vir jou vra, sien jy die kerk nog as familie? En in Morletta Park gemeente, sien jy ons gemeente as familie? Dis miskien nou moeilik om bymekaar te kom, maar ons moet altyd onthou dat die Bybelse model wat die Here vir ons gegee het van kerk wees, is soos om familie te wees. Binne 'n familie is daar baie keer standpuntstote, daar's baie keer misverstande, daar's baie keer goed waar nie saamgestem word nie. Maar daar's een gemeene ding wat hulle aan mekaar hou en dit is dat ons familie is. En ons kan amper sê ons word aan mekaar gehou deur die bloed van Jesus. En ek wil vir jou vra, wees daar in hierdie familie wie jy vandag kan bemoedig en versterk en dat jy hulle ook kan laat anders dink oor dat ons familie is en so op mekaar 'n groot invloed kan uitoefen. Mag jy geseënde dag hê.